નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો વીટી ખેડૂત મિત્રોની ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે તો આજના આ વિડીયોમાં કપાસના ભાવ રૂબજારની સ્થિતિ એમસીએક્સને ન્યૂયોર્ક વાયદાથી બજાર પર કેવી અસર તે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવશું તો વિડીયો પૂરો જોજો ને ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો તો મિત્રો હાલ કોમોડિટાના એક સભ્ય દ્વારા જણાવ્યા મુજબ ન્યૂયોર્ક કોટન વાયદામાં કડાકાના કારણે રૂમાં છેલ્લા ચાર દિવસમાં આઠસો ઢીલા પડી બાસઠ રૂપિયાના કારણે કપાસમાં આજે ભાવ સ્ટેબલ રહ્યા હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે હાલ હવે આગળ જતા કેવી વેસવાલી આવશે તેના પર આધાર રહેલો છે ને ભાવમાં શું થાય આજે અંદાજે એક પોઈન્ટ પચીસ લાખ મણની આવક છે જેમાં ન્યુયોર્ક વાયદામાં મોટો કડાકો બોલી વાયદો એંસી પોઈન્ટ પંદર સેન્ટનો હતો ને એમસીએક્સમાં પણ નરમાઈનો ટોન જોવા મળ્યો હતો ભાવની વાત કરીએ તો બી ગ્રેડ હલકા અને મીડિયમમાં તેરસોથી પંદરસો બોલાશે તો સારામાં પંદરસોથી સોળસો એ વનને ફોરજી ક્વોલિટીમાં સોળસોથી સોળસો ને નેવમાં સાટા થાય છે તે ઉપરાંત ગામડે હાલ વેસવાલીને લેવાલી બંને ઠપ પડ્યા છે આજે સૌરાષ્ટ્રના અગ્રણીમાં ત્રાણું હજાર મણની આવક હતી જેમાં સૌથી ઊંચો ભાવ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં સત્તરસો ને નેવું રૂપિયાનો જોવા મળ્યો હતો ને આમનામ આવકો વધે નહીં ને કાબુમાં રહેશે તો જ ભાવ વધે નહીતર ભાવમાં મોટી તીજી હાલ દેખાતી નથી તો ચાલો જાણી લઈએ હાલ કપાસના ભાવ કેવા ચાલી રહ્યા છે તે બોટાદ પંદરસો પચીસથી સત્તરસો અગિયાર મહુવા એક હજારથી સોળસો ને એકાવન ગોંડલ એક હજારથી સોળસો ને છપ્પન કાલાવાડ પંદરસો પચાસથી સોળસો ને સત્તાવન રૂપિયા જામજોધપુર ચૌદસોથી સોળસો ને ચોસઠ ભાવનગર ચૌદસોથી સોળસો ને તેતાલીસ જામનગર ચૌદસોથી સોળસો ને પંચાવન બાબરા ચૌદસો સિત્તેરથી સોળસો ને પંચોતેર રૂપિયા રાજકોટ પંદરસો અગિયારથી સોળસો અઠ્યોતેર અમરેલી અગિયારસોથી સોળસો ને પાસઠ સાવરકુંડલા ચૌદસો પચાસથી સોળસો એકાવન જસદણ ચૌદસો સાઠથી સોળસો ને પંચાવન રૂપિયા જેતપુર બારસો ત્રીસથી સત્તરસો નેવ વાંકાનેર તેરસોથી સોળસો ને પચાસ મોરબી ચૌદસો પચાસથી સોળસો ને ચાલીસ હળવદ ચૌદસોથી સોળસો ને સત્યાવીસ રૂપિયા તળાજા બારસો પચાસથી સોળસો સાડત્રીસ બગસરા તેરસો પચાસથી સોળસો ચુમ્મોતેર માણાવદર પંદરસો પંદરથી સોળસો ને એંસી વીંસ્યા પંદરસોથી સોળસો ને ચાલીસ ધારી એક હજાર પચાસથી સોળસો પંચાવન ખંભાળિયા પંદરસોથી સોળસો ને અઠ્યાવીસ પાલીતાણા ચૌદસો પચાસથી સોળસો ને એકત્રીસ સાયલા પંદરસોથી સોળસો ને સાઠ રૂપિયા હારી ચૌદસો સિત્તેરથી સોળસો પિસ્તાલીસ વિસનગર તેરસોથી સોળસો ને તેતાલીસ વિજાપુર પંદરસો નેવુંથી સોળસો એકાવન કુકરવાડા અગિયારસો પચીસથી સોળસો ને તેવીસ રૂપિયા હિંમતનગર પંદરસો અગિયારથી સોળસો એંસી માણસા બારસો પચાસથી સોળસો ને ઓગણીસ કડી પંદરસો પંદરથી સોળસો ને પચાસ પાટણ ચૌદસોથી ને સત્તર રૂપિયા ગઢડા પંદરસો પચીસથી સોળસો સાસઠ ધંધુકા ચૌદસો પચાસથી સોળ